Mi abuela, mi abuela era de allí. De la calle Bailén, ah, a la altura de San... De San... Sí, por la Almudena, por ahí. Por la Almudena. ¿Y que tenía ahí unas ferias o qué? No, vivían allí y cuando era joven y tenía a mis tíos, a mi, a mi madre, pues tenía mi abuelo era ramadero allí en la feria de San Antonio, donde se hacía la verbena. Entiendo, ¿De San Antonio de qué? De San Antonio de la Florida, entiendo. Florida, eso, ¿eh? Que ahí en Precio del Domingo, ¿Eh? casa Mingo. ¿Dónde casa Mingo? Sí, señor. Ahí. ¿Has bajado tú mucho casa Mingo? Mi abuelo me a la iglesia de San Antonio. Claro, ¿sabías? ¿Sabías distinguirlas o no? ¿Las iglesias? Hombre, claro. Porque sabéis que son dos, una copia de la otra. Ah, Cacharrera ah, por trapo. ¿eh? A ver, a ver, contame. ¿Cuántos años llevas tú aquí viviendo eh, en el barrio? Yo en este barrio 20 años. 20 años. No, bueno. ¿Y, por, ¿Y por qué? ¿O en qué circunstancias? Me vine, con mi pareja. O sea, ella vive aquí, ella es de aquí de toda la vida. Ella es de aquí de toda la vida, sí. ¿y sus padres también? De Algeciras. De Algeciras venían, sí. sus padres. Sí. Fíjate. sí. En, el, en el año de la Tana, entiendo. Claro. A me gusta mucho flamenco, ¿Y, por qué el Parrita? perrita, no sé, me he criado con él de la infancia, lo he escuchado desde pequeñito, sus canciones, no sé. Me gusta mucho el perrita, muy sentido. Como el fútbol, ¿no? Como el fútbol, mañana que vamos a ganar.